මං හිතුවම එයා මට ආදරේ කියලා. මට තේරෙනවා මං රැවටිලා කියලා. දැන් එයා මාව දාලා යන්න හදනවා. නිකයක්කේ මං මොනවද කරන්න ඕනේ. මිදිලා. මෙහෙම කියන්නේ දේශමන්තට. සමහරවන්ට ඔයාව කයට පෑගෙන දූවිල්ලක් තරන්වත් වටින්නේ නෑ සමහර වෙලාවට. තවත් සමහරුන්ට ඔයා හිසේ පලඳින ඔටුන්නක් ඒ තරම්ම වටිනා. ඒ නිසා මං හැමදාම කියනවානේ වටිනාකම කියන්න සාපේක්ෂ දෙයක් ඔයාට වටින දෙයක් හෙටවාට වටින් නැතිවෙන්න පුළුවන් තවත් කෙනෙක්ට ඒක මහමරක් තරම් වටින්න පුළුවන් ඒ නිසා යන අයට යන්න දෙන්න ඔයා ඔයාගේ ගමන යන්න